Jadi dia ni dah ada. Ha, tuan-tuan tak payah tunggulah kot dia dilahirkan nanti di, diumumkan bahawa dia telah dilahirkan tidak. Hadis riwayat Imam Muslim juga dalam buku ni disebut panjang hadis tu bahwasanya uh, zaman Rasulullah seorang sahabat nama Tamim ibn Aus Ad-Dari dia bercerita ke Nabi satu cerita panjang kemudian Nabi himpunkan semua sahabat dalam masjid kata Rasulullah aku nak beritahu kepada kamu satu cerita yang sebelumnya aku dah pernah cerita kepada kalian iaitu Tamim ibn Aus Ad-Dari dia naik kapal saya pendekkan cerita ni sebab banyak kita nak habiskan tajuk ni <clears throat> dia naik kapal zaman Nabi dia naik kapal Nabi masih hidup bersama dengan 30 orang daripada Lakham dan Juzar kabilah lah nama kabilah naik kapal kemudian sesat di tengah lautan selama 30 hari hadis ni riwayat Imam Muslim sesat kapal dipukul laut yang kuat sesat selama 30 hari tengah laut ke kanan kiri laut gelap kan tuan akhirnya selepas 30 hari 30 orang ini bersama dengan Tamim Ibn Aus Ad-Dari kesemuanya agama Nasrani sampai di sebuah pulau bila sampai di sebuah pulau mereka pun buat keluar apa nama ni perahu faham tak bahasa saya tak boleh no Kedah piau ni Orang Kedah kata perahu Bukan perahu ha, Tu lagi piau tu ha, Perahu kan Sampan kecil Keluarkan sampan Kemudian pergi ke pulau 30 orang <clears throat> Waktu duduk rehat-rehat Rehat di situ Dah letih lah tuan-tuan 30 hari Dipukul ombak semua ni Nak kumpul balik Nak baiki kapal Kumpul balik bekalan apa semua Tak tahu di pulau mana 30 orang tu seorang pun tak tahu kemudian waktu duduk tengah rehat dah keluar seekor binatang daripada hutan di pulau tu berbulu lebat sehingga tak nampak qubuluhu min duburihi yang mana satu depan yang mana satu belakang ataupun yang mana kemaluan depan dia yang mana kemaluan belakang berbulu lebat binatang itu menghampiri mereka bila dekat binatang itu tanya man antum kalian siapa tuan-tuan nak tunggu lagi lembu cakap jadilah tak payah binatang pelik ini dahlah binatang tu sahabat 30 eh, orang ni tak boleh bagi tahu binatang tu apa sedangkan mereka mereka pun tahu gajah kuda, harimau. Tak boleh bagi tahu binatang ni binatang apa. Sampai dekat, cakap lagi, "Man antum? Siapa kalian?" Tengah orang Arab ah. Lalu kata Tamim kami pun jawab. Subhanallah. Ha? Dengan pulau tak tahu, pulau tu di mana, pulau apa nama, macam mana nak balik, keluar satu binatang yang pelik, cakap lagi. Ketiga-tiga puluh masih berada di situ. Amir Merani Warak kami pun jawab kami pemuda daripada Semenanjung Tanah Arab Mekah, Madinah, Yaman apa semua tu Semenanjung Tanah Arab lah tuan-tuan Oman, kan, Qatar, Kuwait Semenanjung Tanah Arab Semua mereka ni daripada dekat dengan Mekah, Madinah hat 30 ni Arab juga tapi agama Kristian, Nasrani kami pemuda Nasrani keluar dengan kapal kemudian kami sesat 30 hari sampai di pulau ni Lepas ni tanya pula ma anti Kamu ni benda apa? Tanya lagi, tanya balik Maka binatang ini bercakap dengan suara manusia Yang dapat difahami dalam bahasa Arab dia jawab anal jassasah nama aku jassasah Epa ni tanya wamal jassasah jassasah ni binatang apa kalau bakaratun, hisanun, sama katun yang tu pernah lah dengar kan ikan, ayam, udang semua ni jasasah ni binatang macam mana tak ada dalam senarai di zoo tak ada dia jawab adalah jasasah maka maka ni pun tanya mal jasasah jasasah ni binatang apa ke binatang ni kata di dalam gua sana ada seorang lelaki yang menanti kalian pulak Dah tak jawab dia kata ada orang tunggu lagi di gua. Pendek cerita 30 ni tuan punya berani ikut pula pergi. Kalau kita kan cari kena makan ke apa ke memang tak ikut dah masuk tengah tengah hutan tu. 30 ni pun ikut sampai satu tempat sesorok tengah pulau bila masuk kata Tamim kami melihat satu orang lelaki yang kami tidak pernah melihat saiz tubuh yang sebesar itu selama kami hidup. Tuan-tuan, orang Arab ni kalau zaman Nabi masih lagi tinggi-tinggi. Yang paling tinggi pada zaman Nabi antaranya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar, kalau tuan-tuan tengok kuda, bukan kuda padi tau. Kuda padi yang kaki pendek tu kuda Arab siapa pernah tengok kuda Arab tinggi Sayyidina Umar kalau naik kuda kaki dia kedua tapak kaki dia mencecah lantai bawah macam naik motor je dia naik tu tinggi kata Tamim kami tidak pernah melihat lelaki sebesar itu kedua-dua tangannya diikat dengan rantai besi yang takkan boleh dibuka dan kedua-dua kakinya ditarik rapat ke dada dan diikat dengan rantai besi yang takkan boleh dibuka hadis ni panjang saya terus terjemah mafhum dia macam ni dia diikat macam ni sahabat tunjuk ke Nabi diikat macam ni ya Rasulullah kemudian kaki kedua rapat ke dada ikat rambutnya panjang dan kerinting dia seperti manusia biasa tak ada tangan dua matanya dua mulut mat, manusia biasa cuma terlalu besar lalu kami bertanya siapa kamu dia tak jawab dia kata siapa kalian kami pemuda Kristian sekian-sekian panjang habis cerita kata lelaki yang diikat ni aku nak jumpa kamu untuk bertanyakan beberapa soalan nombor satu bagaimana keadaan Buhairah Tabariyah Tasik Tabariyah jawab mereka ni airnya masih banyak laki ni kata sudah sangat hampir masanya tasik itu akan kering Bagaimana keadaan Nakhlu Baisan Satu ladang kurma yang besar Maka jawab Buahnya banyak Kata lelaki ini Sudah sangat hampir masanya Ladang itu tidak akan mengeluarkan Walaupun sebiji buah kurma Kemudian dia tanya bagaimana keadaan Ainu Zuhar Ainu Zuhar masih banyak airnya Orang masih bercucuk tanam dengan Ainu Zuhar Kata lelaki ini sudah sangat hampir masanya air di situ juga akan kering. Apakah kalian pernah mendengar Nabi seorang Nabi berbangsa Arab yang keluar? Soalan yang empat. Maka jawab ya. Dia telah pun keluar dan telah berhijrah ke satu tempat yang bernama Yathrib. Ni geng Nasrani ni cerita. Apakah dia Arab berperang dengannya? Ya. Apakah dia menang? Ya, dia menang. Sesungguhnya beruntung sesiapa yang mengikuti lelaki itu. Siapakah kamu? Dia bertanya. Maka jawab lelaki yang diikat tadi, yang tubuh dia yang tak pernah dilihat besar tubuh dia tadi, dia pun jawab, Anal Masihud Dajjal. Akulah Al-Masih Ad-Dajjal dan sesungguhnya kalian telah mengetahui tempatku sikit masa lagi ikatan-ikatan ini akan dibuka daripada tangan dan tubuhku tidak ada satu tempat di atas muka bumi ini kecuali aku akan sampai melainkan dua tempat Makkah wa Taibah illa Makkah wa Taibah Mekah kita tahu Mekah kemudian laki dajjal ni disebut taibah maka nabi pun waktu ulang cerita ni nabi ketuk dengan tongkat dia nabi kata wahadhihi taibah wahadhihi taibah negeri inilah taibah negeri inilah taibah iaitu madinah al munawwarah dua negara yang tidak akan boleh dijejak walaupun selangkah oleh dajjal laknatullah alaih tak boleh